Música 相和又满座，当时天赐这满腹锦绣歌。一纸好笔墨，轻重淡薄。平庸者何时我成颜色？最落魄，终有处为归所。煮几声堂歌，醉风自绰绰。 当策马山河，可愿共我？若醉过也洒脱，以我偏舟所有山河。 山啊，千峰洗尽这一曲仙中长歌，可有人唱花香河千刀刻见笑过，定风波，心中的酒香河又满座？当时天。 首歌，一支好笔墨，轻重淡薄。平庸者何时我真颜色？最落魄终有处为归所。住几深堂歌，醉疯自绰绰。当策马山河。 所有伤痕，叩弦中弦，调调花落，莫负此生风流客。若今世能落拓，可却。 相和。若醉过也洒脱，以我扁舟所有。 上行叩弦者，见凋凋花落，莫负此生风流客。若情史能落拓，可借一寸泪，我伤。

Oh.